Member statements. Déclaration des députés. Member statements. Déclaration Member for Scarborough Southwest. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Au cours des dernières semaines, nous avons vu à quel point le Premier ministre n'aime pas les procédures appropriées, il n'aime pas ni les consultations publiques, ni les analyses de rentabilité fait preuve d'un manque de respect envers les tribunaux qui établit un précédent dangereux. Son attitude de Far West euh, en invoquant la disposition des dérogations et dispositions qui est censée être utilisée dans des circonstances exceptionnelles, par exemple une menace à la sécurité nationale, nous fait poser la question suivante. Est-ce que c'est une question de rentabilité ou est-ce que c'est quelque chose de personnel? Est-ce que c'est un premier ministre qui he veut uh, avoir son, Speaker, sa vengeance euh, the number or cost of politicians as long as they're from his family or close group que of les friends. coûts reliés aux Mr. politiciens Speaker, like ne dérangent pas ses, room, ses amis. I'm a member of provincial parliament. Moi, je suis député, mais contrairement à un grand nombre de mes collègues qui soutiendront ce projet de loi, je suis une résidente fière de la ville de Toronto. Et nous, les résidents de cette ville, dénonçons and his plan to misuse the government powers for personal vendetta, euh, but also tell him, enough, you need to stop now. Ça suffit. Vous devriez vous arrêter. Encore une fois, je rappelle aux députés qu'il est um, inapproprié de prêter des intentions. Déclaration des députés. Le député de Whitby. Merci. C'est un plaisir de souligner le travail en cours au Collège de qui soutient les étudiants et les jeunes qui sont en train de concevoir des idées relativement à leurs entreprises. Si nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat, euh, il nous faut avoir un environnement qui permet une croissance des entreprises locales. Je suis fier d'annoncer un nouveau partenariat entre le Collège de est Insights, une euh, entreprise tout à fait novatrice euh, située à Whitby. Cette entité fait une don important au Collège de afin de soutenir la construction de nouveaux centres pour euh, éducation collaborative. L'objectif du centre est de soutenir les jeunes et les étudiants en leur permettant de développer leurs idées. Speaker, I applaud the creativity and foresight of both le Collège Durham et ainsi que 360 Insights pour avoir soutenu les jeunes, les étudiants qui élaborent des idées relativement à leurs entreprises. C'est une situation gagnante pour tout le monde et entraînera de la croissance pour l'économie de Durham. La députée de Beaches Thank you, East York. Merci, Monsieur le Président. Au cours des 48 dernières heures, je reçois sans cesse des appels. Des commettants m'ont arrêté, m'ont envoyé des textos et leur message est simple. Ne permettez pas à Doug Ford et aux conservateurs de bafouer nos droits garantis par la Charte. Ces droits sont importants et en fait le noyau de la démocratie et des valeurs canadiennes. En tant qu'élus, nous avons l'obligation de protéger ces droits. Ce sont les droits pour lesquels les gens ont lutté, les droits pour lesquels des générations de nouveaux Canadiens ont quitté leur patrie pour venir ici et pour donner tant que officials, cadeau à leurs enfants, si on nous penchons sur ces valeurs que nous analysons, euh, notre, euh, nos to en tant qu'élus, de les ignorer, c'est d'ignorer les meilleurs éléments de notre société. Cette décision établit un précédent tout à fait dangereux et nous devrions être prudents. Au sein de l'opposition officielle, nous nous on se rend à défendre ce qui doit être défendu par tout élu, les droits et les libertés qui sont si euh, précieuses pour nous en tant qu'Ontariens et Canadiens. Member statements. Member for Markham, Union. le député de Markham Unionville. Speaker, Merci, I'm le happy to speak about the event I Je suis heureux de parler d'une activité que j'ai co-animée avec Bob Soraya le mois dernier. Uh, on August 11th, a beautiful and sunny day, MP Bob Soraya and myself had the opportunity to euh, co-host annual Markham Unionville Community BBQ at Wismar Park in Markham. We were Environ 2500 commettants sont venus à l'activité. c'était donc euh, l'un des barbecues les plus importants animés par les parlementaires au Canada, en compagnie de bénévoles et d'amis, uh, ainsi que uh, d'autres uh, collègues législatifs, Uh, Michael Passer for Roller, y compris Michael Oak, Passer, Bridges, Richmond Hill, as well as other local city eh, councillors were able to join us. We were also host Andrew Scheer, the federal leader of the opposition Andrew uh, Scheer, uh, of the uh, official opposition. As you can see, Mr. Speaker, this event for the people includes elected representatives from three levels working together to make a great de, Lastly, Mr. Speaker, I want qui add that not only did this event include food, family and fun. This event was an event that promoted and featured fun, more than 15 different musical or dance performing groups. Euh, also joining us were the euh, Well, Traditional Culture Research euh, Institute of Canada branch, Stem Kids Rock, Sam Kiss which is a club that inspires the young generation représentant d'un club qui inspire euh, les jeunes Canadiens. Member statements. The member for York Déclaration des députés, Thank you. Le député Thank de York Sud-Ouest. Uh, Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole use of the, uh, the pour euh, parler de l'emploi de la disposition des dérogations je vais m'opposer à cette attaque euh, à la règle du droit. Cette disposition n'a jamais été employée en Ontario. C'est une outil antidémocratique qui ne respecte pas les droits des citoyens. Encore plus préoccupant, le député du Tobacco Nord a promis de l'employer si son programme a pour objectif de violer la Charte des droits, si ce projet de loi sera adopté, un précédent sera établi selon lequel le député de Tobacco Nord peut violer la Charte et peut violer la règle de droit. Le moment est donc venu de défendre la démocratie, la règle du droit, ainsi que les droits et les libertés des gens de cette ville, la ville de Toronto, dans cette euh, magnifique province. Je vais donc m'opposer à l'emploi de la dérogation, de, de la disposition de dérogation pour défendre la démocratie et la liberté. Déclaration des députés. Monsieur le Président, constituency office is being le bureau de circonscription reçoit des appels sans cesse. Les gens nous appellent en raison du premier ministre qui bafoue les droits de mes commettants. Une personne a dit que l'emploi de cette disposition pour faire adopter un projet de loi en raison du fait que les juges ne sont pas élus est une justification tout à fait ridicule. On ne peut pas se servir de la démocratie pour se mêler de la démocratie. Loring a dit que Doug Ford est Premier ministre, mais personne will he do that to the rest of Ontario? As a voter who cares about respect for the law, I'm asking you, my MPP, please vote against invoking the notwithstanding clause. Mr. Speaker, I want to be very clear to my constituency that I share their outrage. Et je veux dire je partage l'avis de mes commettants. Tout le monde devrait respecter les lois de notre province. Un gouvernement majoritaire n'a pas le droit d'ignorer la Constitution et d'ignorer les droits fondamentaux des Ontariens. La règle du droit ainsi que la protection des droits sont des éléments essentiels de la démocratie. Moi, je vais lutter pour défendre les droits garantis par la Charte de mes commettants. Member statements. The member for Peterborough-Kawartha. The député de Peterborough-Kawartha. Merci. The Man Cup since 1932 has La been awarded Man as the box lacrosse championship for Canada. 1932 Last night, pour, uh, the Peterborough Lakers won euh, their 16th Man Les Cup. Lakers de Peterborough ont gagné leur uh, 16e Coupe Man. That is the most of any community in Canada en fait, in the uh, C'est l'équipe qui a oh, gagné le plus grand nombre de coupes même depuis uh, en L'équipe a gagné 12 fois et n'a perdu, que The nous avons balayé l'équipe de Maple Ridge. si vous pensez que la ville de Peterborough n'est pas Maple Ridge had a single player euh, born in Maple Ridge playing for their team. I'm proud to say that the Peterborough Lakers have 14 26 born Peterborough, as well euh, membres de l'équipe qui viennent de Peterborough, ainsi que cinq autres joueurs qui viennent de ma je suis fier de dire que les Lakers de Peterborough ont répété leur victoire euh, de l'année dernière. en fait, c'était la sixième victoire depuis 2010. Merci beaucoup. Thank you very much. Member statements. The member la députée de Toronto Centre. Merci. Hier soir, j'ai pu assister à une réunion publique organisée par les résidents de Corktown. un groupe de résidents de ma circonscription. Au cours de cette réunion, un résident qui s'appelle Trisha a parlé du fait que le gouvernement utilisera l'article 33. Elle a posé la question suivante, pourquoi le gouvernement ignore-t-il les tribunaux et pourquoi adopte-t-il des projets de loi qui sont à l'encontre euh, de son avis J'ai reçu des centaines de courriels semblables de mes commettants depuis euh, lundi après-midi. Pour, en citer un, de Gina, elle a dit que c'est tout à fait quelque chose d'inapproprié de la part du Premier ministre. La réponse euh, du gouvernement, en fait, il n'y a pas eu de réponse. La décision de la Cour supérieure est claire. Le Premier ministre bafoue les droits des Torontois. Plutôt de reconnaître qu'il a dépassé les bornes, le gouvernement a choisi de faire adopter un projet de loi qui viole la Charte des droits et libertés. C'est pas comme ça qu'une bonne démocratie doit être exploitée. La ville de Toronto appartient aux Torontois. Member statements. The member for Barry Springwater. Deputy Barry Springwater Thank you, Mr. Speaker. I, this weekend, I look forward to joining the thousands of fellow Canadians and Ontarians uh, carrying the legacy of Terry Fox and his qui Now, in its 38th year, the annual Terry Fox Run Terry takes Fox. place in over 9,000 schools and communities across Canada, including the Terry Fox Elementary School on Livingston Street collectivités au Canada, Since y compris à Berry. Depuis 1992, il y a eu des courses euh, uh, partout à l'échelle du monde. Thank you to all the run organizers and participants for your continuing support of Terry's elusive tous ceux et celles qui à la réalisation du rêve de Terry, c'est-à-dire un remède pour le cancer. Je remercie le président de l'organisation à Berry. La mémoire de Terry dépend de ces gens. Run voudrais féliciter également les gens qui ont organisé cette course depuis quelques années. Je, voudrais parler de Will Dwyer, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale qui vit à Barrie. Il était si inspiré par euh, Terry Fox en 1980. Il a établi l'objectif euh, de recueillir 1 million de dollars pour la fondation Terry Fox. Euh, il a 93 ans, il fait du porte-à-porte -porte, et il a déjà recueilli 800 000 dollars. Please join us on Sunday in Barrie. 9 a.m. Starts at Centennial Park. Vous pouvez venir bike, à Berry walk, run, pour stroller, participer à cette course. Vous pouvez courir euh, ou marcher. C'est 5 ou 10 km et j'espère euh, vous voir à cette activité. Déclaration des députés. Le député de Flamborough-Granbrook. Merci. C'est un plaisir de prendre la parole pour parler des acteurs du milieu qui ont participé au sommet sidérurgique à Hamilton vendredi matin. Le sommet a eu lieu lors d'une époque où les tarifs américains constituent un sujet très important. Un représentant de l'État de New York était là et a parlé des effets sur les deux côtés de la frontière. Il est très important à ce que les producteurs euh, d'acier soient écoutés. E Le PDG de Walters Group, une société familiale de Hamilton, a fait une présentation. Il a parlé des effets importants sur son entreprise, ainsi du fait que l'Ontario doit être concurrentiel afin de promouvoir les investissements. C'est pour ça que je suis heureuse que le Premier ministre a été proactif et il est, venu, il est allé à Hamilton quelques e semaines après son élection. Il a rencontré le président de DeFasco il a vu la chaîne de montage. Il a vu la production sidérurgique, il a consulté les travailleurs ainsi que les représentants en affaires. Depuis cette journée, la compétitivité de la province demeure un thème important. Je remercie le Premier ministre de son travail pour faire en sorte que l'Ontario sera le moteur économique du pays. That concludes our members' statements for this afternoon. Le temps imparti aux déclarations des députés est écoulé. Rapport des comités.